Ja będę mówię tak, no po raz kolejny ogólne SSK, natomiast e, dzisiaj będzie krócej, ponieważ zakładam, że jak ostatnim razem opowiadałem, słuchaliście, zainteresowani byliście i gdzieś tam korzystacie e, z tych tematów, więc dzisiaj skupię się właściwie e, na tych elementach, które są które mogą być dla nas codziennej, nie codziennej pracy takie mniej lub bardziej ciekawe. Tak, ja niedawno, że akurat zmieniłem wartę teraz e, szkołę dla nowego partnera, dla firmy OSEC. E, przygotowaliśmy dla Was trochę gadżetów. Tam jak każdy będzie miał ochotę, to jest takie coś, ja może przeczytam o co tu chodzi. The best fix for frozen Windows. W końcu mamy zimowisko Linuxowe, prawda? E, tam tam Może tak miało być. W słuchajcie, tam można sobie wziąć, jak najbardziej zachęcam. E, mamy też tutaj przygotowanych parę takich drobiazgów, także mam nadzieję, że na jakieś pytania e, z sali. Ojejku, się zaplątały. Ale to nic. To są takie małe, acz pojemne pamięci dual To znaczy z jednej strony do komputera, z drugiej strony do telefonu, jakiegoś tabletu. E, ja nie wiem, czy uda mi się ten, co tutaj rzuciłem teraz dostać, w no razie czego kolejni wykładowcy będą mieli też taką możliwość. Także zapraszam tutaj do aktywnego uczestnictwa, będzie to promowane. Od strony organizatorów, także innych, nie tylko od firmy OSEK, tu jest w ogóle cała torba różnych y, rzeczy fajnych do wyciągania. No dobrze, to ja w tym momencie y, będę zaczynał. I może dla tych, co mnie gdzieś nie pamiętają, Linux-ami, Linuxami zajmuję się już prawie dwie dekady. Czekam w tej chwili do, y, tak na dobrą sprawę, końca października, będą pewnie, że są dwie dekady. Y, od siedmiu ponad lat już jestem trenerem, od sześciu miesięcy właśnie w firmie OSEK, y, która też jest mniej więcej tyle, co ja trenerem, do tyle czasu jest mniej więcej na rynku. Specjalizujemy się tak na dobrą sprawę w szkoleniach open source'owych to znaczy w tej chwili, na dzień dzisiejszy mamy ofertę komercyjną, czyli karty, slesy, ale myślę, że nie będzie takiej tajemnicy, jak zdradzę, że e, w tym momencie też aktywnie rozwijamy e, szkolenia z tych elementów, których nie ma w typowych szkoleniach komercyjnych. E, pierwszym takim szkoleniem, które już jest umiejscowione z agendą, jest właśnie szkolenie z OpenSSH. Będą kolejne z innych ciekawych elementów open source'owych, których na co dzień nie ma w typowych szkoleniach komercyjnych i też jeżeli by Was jakiś temat interesował, zapraszam do kontaktu. Y, możliwe, że wcześniej lub później uda nam się taki temat też odpowiednio y, przygotować. Y, dobrze, co nowego w OpenSSH? No, nie wiem, że to ciągle tak jak te punkty, dane połączenie się i tak dalej. Przypominam, jest to rozwiązanie, które daje nam bardzo duże możliwości E, związane tak na dobrą sprawę z dostosowywaniem sieci do naszych potrzeb. To znaczy możemy mieć różnego rodzaju blokady i możemy to robić w sposób bezpieczny, bo my to w pełni kontrolujemy. Natomiast co się zmieniło? Hmm? Pojawiła się od wersji bodajże 6.5 implementacja yy, tak na dobrą sprawę krzywych eliptycznych, ale nie tych zbagowanych przez NSA. Pamiętamy, co się, y, pamiętamy jakie nazwisko Snowden, prawda? E, tak, na dobrą sprawę mniej więcej w podobnym czasie okazało się, że e, krzywe eliptyczne promowane przez e, NIS, którzy o tym mówią cywilna część NSA, mają pewne dziwne właściwości, które sugerują, że mogą być zbagnorowane. To jest implementacja, która jest tego pozbawiona, zachęcam do używania. Zresztą coś jeszcze zmieniło z takich od strony tak naprawdę bezpieczeństwa. Nowy format przechowywania kluczy od wersji 6.5 opartą wykrypta. O co chodzi? E, standardowy sposób przechowywania klucza SSH tej części prywatnej zabezpieczonej passphrase, czyli może będzie jakimś dłuższym hasłem, jakie sobie wybierzemy, e, bardzo słabo był odporny na taki typu brute force. W tej chwili to każdy, jeżeli lubi grać, kupi fajną kartę grafiki i na tej karcie grafiki to po prostu, no, to jest taki mały komputer, który pięknie przetwarza E, równolegle i wspaniale sobie radził. Natomiast zastosowanie funkcji back powoduje, że ta nasza karta grafiki w tym przypadku, no owszem, też fajnie działa, tyle tylko, że znacznie, znacznie wolniej, dzięki czemu ten nasz klucz jest bezpieczniejszy, gdyby nam ktoś ten klucz z naszego sprzętu y, ukradł. E, co dalej? Nowy sposób szyfrowania. Szyf strumieniowy, czacza 20, i do tego zabezpieczenie uwierzytelnienia wiadomości, czyli pod kątem tego, czy nie została zmodyfikowana y, funkcją pole 1305. Tak na dobrą sprawę to są takie nowości, które wyszły i pojawiły się y, po tych całych rewelacjach związanych z NSA. Na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, y, pojawiła się taka nieformalna grupa, która ma taką fajną witrynę bebekrypto.org. E, między innymi działania tych ludzi spowodowały, że jeżeli zainstalujemy sobie nową wersję OpenSSH, to ona już będzie secure by default, w sensie takim, że korzysta z najbezpieczniejszych, znanych nam na rynku cywilnym rozwiązań. Czyli standardowo właśnie będzie korzystać z tego sposobu szyfrowania i zabezpieczania transmisji danych, będzie tak samo e, korzystać do wymiany klucza z e, funkcji właśnie pana Bersteina, 25519. E, co dalej się zmieniło? SSK Keynes, standardowo służący do generowania kluczy, no, jeżeli chcecie to robić w sposób bezpieczny, właściwie od 6,5 od OpenSSH 6 czyli od każdego nowego, nowej w miarę dyskusji Linuxa, wypadałoby sobie wygenerować e, nowe klucze nowe klucze dlatego, żeby użyć albo RSA, który jeszcze ciągle jest wbrew pozorom zalecany, mimo tego, że ma już kilkadziesiąt lat, albo od razu właśnie użyć krzywych eliptycznych i e, użyć właśnie tej funkcji ED25519. E, jeżeli użyjemy, od razu uzyskamy nowy format klucza, który też zresztą możemy wymusić przełącznikiem. Co nam to daje? No, jak już mówiłem, będzie o wiele bezpieczniej ale od strony też takiej przyjaznej, co się pojawiło, łatwiejsze zarządzanie plikiem non-host. Ten non-host, y, kto pamięta w ogóle, co, do czego służy nam non-host? Pierwsza możliwość wygrania pęka yy, Tak, na dobrą sprawę, proszę bardzo, y, to jest, tak jak tutaj powiedział kolega, to jest nasza baza y, informacji o tym, w jakim czy znajdują się gdzie. E, w modelu OpenSSH przyjęliśmy, że nie ma centralnej bazy, to jest kłopotliwe z utrzymywaniem. Natomiast przy pierwszym połączeniu informacje o tym, jakie służby publiczne są podawane do pliku non-host. I my ten plik możemy sobie dystrybuować po maszynach, którymi zarządzamy. Tak na dobrą sprawę mamy dwa podstawowe miejsca, czyli ogólna konfiguracja ETC SSH non-host, taka globalna i też każdy użytkownik. Natomiast co się zmieniłem? Nam wyskoczy informacja, że jakiś klucz gdzieś się zmienił i nie pasuje. Pojawia nam się też bardzo fajna informacja, że możemy użyć takiej komendy, żeby usunąć e, klucz. Nie musimy patrzeć, aha, linia 815, to VI 815 duże G, jesteśmy w tej linii, kasujemy. Tak na dobrą sprawę możemy użyć e, no, narzędzia w ten sposób. Tak dosyć bardzo przyjemna rzecz. Co się pojawi, się jeszcze kolejnego zmieniło? Te cztery typy podstawowe uwierzytelniania, które pewnie znamy, czyli e, public czyli co to jest public Klucz nasz, tak na dobrą sprawę, dokładnie. Hasło uwierzytelniania hosta jako takiego, czy ktoś używa keyboard interactive? Co to jest? Metodowa forma. E, yy, na przykład... Zmieniliśmy hasło, tam jest wymagana jakaś interakcja większa z Dokładnie, tam gdzie może być potrzebna e, jakaś interakcja. E, tak, na no, podstawie typowej interakcji jest to metoda, kiedy my możemy w jakiś sposób interaktywnie coś odpowiedzieć. Na przykład hasło jednorazowe, wyświetla nam się informacja, które wpisujemy, bo to jest pociąganych wiele różnych rzeczy. I teraz tak, coś się zmieniło. A mianowicie zmieniło się to, że tak się równą? Tak, przepraszam, tyle było. Możemy sobie tak na dobrą sprawę e, podać, że wykorzystujemy dwie z metod. Na przykład papliki i password, albo papliki i keyboard interactive. Dwie. Dwa uwierzytelnienia. Ułatwia nam to mieć pewność większą, że faktycznie właściwa osoba się połączyła. E, możemy wręcz nawet powiedzieć, używając takiego fajnego kropka, tutaj keyboard interactive, bierzemy z modułu PAMOK do uwierzytelniania. Bardzo fajny feature, szczególnie w miejscach, gdzie są wymagania prawne, które mówią, że uwierzytelnianie musi być dwuskładnikowe. I my możemy sobie zdefiniować, które składniki ma, możemy sobie zdefiniować na zasadzie takiej, że mamy public key password albo public end keyboard interactive. Czyli możemy sobie zdefiniować dokładnie, w jaki sposób chcemy to wyrzutanie mieć. E, co dalej się zmieniło? Zarządzanie e, plikiem Autorized z tym, do któregośmy wrzucili naszą, nasz klucz publiczny i dzięki któremu się możemy uwierzytelnić bez hasła. E, pojawiły się nowe komendy. Znaczy po pierwsze Keys file, to co możemy sobie w pliku zdefiniować i ono nam mówi, ok, w tym miejscu się znajdują ale pojawiło e, się jeszcze autorajski skoment. jest skoment W jest komenda, która jest używana do tego, żeby pobrać zawartość plika autorajski X. I na przykład możemy sobie w tym macie te pliki bez problemu trzymać w bazie dapowej. Nie musimy tylko mieć jakiś skrypt, program, który jest uruchomiony z pewnymi parametrami, takie coś pobierze. Żeby to było bardzo bezpieczne, to jeszcze jest zdefiniowany autorajski skoment user. Czyli tworzymy sobie dedykowane konto SSH w kontekście tego użytkownika, tego konta uruchamiam na program, który pobiera informacje związane z naszym authorized keys. Zupełnie inny sposób zarządzania, bo możemy trzymać te dane także w LDAP-ie przykładowo, czy w jakikolwiek inny sposób, który dla nas y, będzie y, wygodny. E, o czym ja właściwie wcześniej ktoś też mocno nie mówiłem, ale znowu się może przydać w dużych organizacjach. E, wsparcie dla PKI, oczywiście to nie jest pełne X509, e, to jest taka wersja, nazwijmy to uproszczona. E, co możemy? A możemy mianowicie sobie zdefiniować, że to jest nasze CA i podpisane tym klucze będą kluczami, które uznamy za zaufane. Jakby tego było mało, mamy coś, co nas przy zarządzaniu w dużej skali bolało, E, zarządzanie poszczególnymi kluczami małżeńskich mianowicie używanie sobie wiwotki z podejmem numer seryjny. I ten klucz po prostu został automatyzowany. Bardzo naprawdę fajna skala, e, fajna rzecz, jeżeli mamy, e, że tak powiem, więcej serwerów, więcej użytkowników, wiele różnych kluczy teraz e, takie pytanie, czy w ogóle na przykład zwracacie uwagę na to, jakim kluczem użytkownik się zaloguje do systemu? Jak to zrobić, żebyśmy wiedzieli, którego on klucza faktycznie użył? Ja mogę liczyć na przykład to użytkowników do dobrania własnych kluczy. Okej, okay, można, jak najbardziej. Natomiast gdybyśmy chcieli, e, mamy dla danego konta pięć, dodanych pięć kluczy do plika autorajskich. I pytanie brzmi, jak na przykład rozróżnić Ktoś pamięta, jak można w którym kluczem się zalogował? Bloga. W Ale co trzeba zrobić, żeby tą informację w blogach mieć? Jakiś debug <laughs> był Nisko. E, ja może piąty przejdę, bo nam się teraz idę jeszcze e, wrócę. E, tak na dobrą sprawę przypominam, mamy e, w konfiguracji serwera mamy, słuchajcie, takie coś jak log level. E, standardowy log level nam loguje, ktoś się zalogował. Ale jak zwiększymy, to jeden stopień jego poziom logowania Mamy m.in. informację z fingerprintem klucza publicznego, który do tego celu został użyty. Polecam. Bardzo istotna rzecz, jedna z pierwszych rzeczy, które staram się robić na serwerach Linkedin po to, żebym wiedział, jakie klucze są w użyciu. Że yy, nie dam głowy, nie pamiętam w tej chwili. Możliwe, że tak. Natomiast warto czasem ten poziom logowania gdzieś tam troszeczkę e, zwieńczyć. A co dalej? Może takie pytanie, jak sądzicie, gdzie znajdziemy informacje o formacie i e, tak na dobrą sprawę formacie certyfikatów czy key revocations? Jak to może wyglądać? Jakieś pomysły? W którym manualu? Wiem, że to może być trudne pytanie, ci, którzy mają laptopy, to pewnie zaraz będą szukać szybko. Ale jak sądzicie, gdzie możemy te informacje? Dlaczego o tym pytam? Dlatego, że jest dużo feature'ów fajnych e, w OpenSSH, a ludzie nie wiedzą, jak tego znajdować, bo... Yy, niestety nie. SSH Kigen. Dokładnie. Yy, dlaczego celowo właśnie zadałem to pytanie? Yy, bo... Proszę bardzo. Słuchajcie, problem się pojawia taki, że tam te wszystkie informacje ze są tylko my nie zawsze wiemy, gdzie szukać. E, I właśnie, to co jest związane z różami, to będzie w manualu SSH Kiger. Ale na przykład Pogma, co możemy wpisać do authorized keys, że ograniczyć na przykład ten który tylko wykonuje komendę i tylko z określonych kostów i zezwala lub nie na pokładowania, to jest manual do SSHD. Warto gdzieś takie rzeczy wiedzieć, warto sobie te manuale, bo przeglądam jest naprawdę bardzo dużo fajnych informacji. Oj, przepraszam. E, co jest jeszcze fajne, to już było od dawna, mianowicie kilo i mesh, występujący w konfiguracji demona. E, ktoś korzysta? Co to jest ten mesh? Mesh? Tak parametrów SSH na przykład użytkownik należący do grupy, czy do na przykład przy SSH i tak dalej. Dokładnie, tak na dobrą sprawę możemy sobie zdefiniować, że w zależności od tego, czy użytkownik konkretny należy do grupy, łączy się do określonego hosta, czy w przypadku połączeń wychodzących z takiego adresu wychodzi z takiego portu, bądź lepiej określić tak na dobrą sprawę adres i możemy sobie właściwie zmienić no, tylko takie rzeczy, które tu nie będę może czytał wszystkich, które wyrzuciłem na slajdzie. Eee, prosty przykład, dlaczego to może być przydatne. Weźmy sobie, że przychodzi nasz audyt i wiemy, że audyt nie, nie przejdzie nam, jeżeli będziemy mieli wyświetlenie hasła, ale nasz szef korzysta z tego i on nie uznaje nic innego niż wyświetlenie hasła. Co możemy zrobić? match user na shift password authentication yes. I w tym momencie zapuszczam swoje wspaniałe narzędzia skanowania i wyjdzie, że hasłem w ogóle nie wpuszczam. Ale w przypadku jednego konkretnego użytkownika tak. Yy, tak na dobrą sprawę to jest świetna rzecz, kiedy na przykład chcemy zmienić troszeczkę yy, pewne rzeczy, na przykład w zależności od tego, gdzie się znajduje użytkownik. Może delikatniejsze reguły y, wpuszczające więcej ruchu E, dla tych, którzy się znajdują wewnątrz naszej sieci. A może na no to już tak na dobrą sprawę od nas zależy. E, o czym warto dalej pamiętać? Znowu, że tak może świetle tych informacji na temat NSA. E, taki keyword identities, identify identities only. O co chodzi? Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś debagował tak mocniej, jak działa protokół SSH, Natomiast jeżeli mamy do danych więcej niż jeden klucz, więcej niż jedną tożsamość, tak, na dobrą sprawę naszego SSH agenta, jakkolwiek on by się nazywał, na przykład Don e, to co się dzieje? Mianowicie te wszystkie tożsamości są wysyłane do serwera i serwer sobie wybiera, którą zapasuje. I czasami jest to dobre, czasami jest to złe. Szczególnie jak zaczynamy cenić sobie z różnych swoją prywatność, E, co warto zrobić? Możemy w bardzo prosty sposób, słuchajcie, ograniczyć, że ok, ale do tego serwera to tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie jedną konkretną tożsamość. Nie wysyłaj wszystkich z różnych powodów. Może na przykład pracujemy w obsługujemy różnych klientów, a może po prostu nie chcemy, żeby pewne rzeczy niepotrzebnie były wysyłane. E, Możemy to wręcz, e, żeby nie było konkretnych wąt, bo to jest czasami, że tak powiem, e, dużo byłoby pisania, to możemy użyć różnego rodzaju tak, znaki zapytania, gwiazdki, wszystko co nam zapasuje tak na dobrą sprawę, wszystko co nam zapasuje tak na dobrą sprawę tutaj od strony nazwy hosta, od strony domeny, czy tego co my używamy, to my możemy tak na dobrą sprawę zdefiniować podoba limitami, nie musimy, jak mamy 300 hostów, nie musimy e, tak na dobrą sprawę definiować tego 300 razy. Zapraszam do korzystania z tej funkcjonalności, jest naprawdę bardzo przyjemna e, w określonym oczywiście przypadkach. E, co się pojawiło bardzo fajnego od strony tak na dobrą sprawę klienta? Mecz po stronie klienta, gdzie to jest, to jest, przepraszam, dla mnie to jest genialny piczek. E, tak na dobrą sprawę to jest rzecz, która nam a, pozwala zdefiniować sobie konfiguracji klienta, co będzie używane. I możemy tutaj w najgorszym przypadku host, gdzie się łączymy, original host czy user, local user, e, zdefiniować na podstawie jakichś tam typowych ale najfajniejszy jest chyba exec. Dlaczego najważniejszy jest exec? No ja miałem kiedyś w ogóle podefiniowane takie rzeczy jak y, nazwa komputera, remote, nazwa komputera via coś tam, nazwa komputera via, via, via, via i tak dalej. Po to, żeby różnymi ścieżkami, na przykład przeskakując z użyciem proxy command, y, łączyć się w określone miejsca. I killer feature dla mnie, który po prostu się pojawił, to jest w stanie jest regulacyjny, to jest właśnie mecz po stronie klienta. E, najprostszy możliwy przykład działania czegoś takiego. E, definiujemy sobie, że match host sam exec ping jakaś tam nasza komenda. Co to oznacza? Oznacza, to, że dla hosta sam, zdefiniowanego naszą własną nazwą oczywiście, jeżeli ta komenda zwróci wartość 0 na wyjściu, jako exit code, to tak na dobrą sprawę używamy tej konfiguracji. Cokolwiek tu wpiszemy, ile różnych dziwnych yy, rzeczy sobie konfigurujemy. Jeśli nie, leci dalej i w tym przypadku załapie się na takie coś, co w tym momencie spowoduje nic innego jak przeskoczenie przez 1 lub 15, w zależności jak zdefiniowanie konfiguracji kostów. Słuchajcie, co to nam daje? Wpisuję sobie SSH sam, jestem u siebie w domu, to się łączy na komputerze. Idę do firmy, wpisuję zesra sam, pyk, jeszcze. Troszeczkę wolniej to działa, bo łącze po drodze jest z jakimiś opóźnieniami, większymi niż sieci lokalnej, ale z mojego punktu widzenia pisałem zesra sam i jestem na właściwej maszynie, a ta logika mówi, w jaki sposób mam tam się znaleźć. Jeżeli używamy na jakiegoś chyba Sigler do zarządzania konfiguracją czy czymkolwiek innym, to nie ma kłopotu ze zdefiniowaniem pliku hostu. E, tam gdzie on się zbiera tak na dobrą sprawę inwentaryzację, żeby wiedział gdzie jak ma się łączyć, e, po prostu mamy posta sam i koniec. I tutaj SSH nam zaśle całą logikę, którędy jak się połączy, który jest naprawdę dla mnie taki największy killer feature e, z tych nowych rzeczy. Tak na dobrą sprawę mówiłem, że nie będę może długo mówić teraz, troszeczkę więcej e, pokażę, z kolei bardziej się skupię na części praktycznej jutro, jak będę mówił po e, nagieźniczym MK. To są takie najciekawsze, najistotniejsze rzeczy, które się pojawiły w OpenSSH. Niektórzy jeszcze mogą znaleźć jedną rzecz dosyć fajną, mianowicie e, w momencie, kiedy używamy sobie local remote forwardingu, ja tutaj, przepraszam, zapomniałem, jeśli na slajdach gdzieś umknęło, to możemy nie tylko przekierowywać pod na pod pod TCP na port TCP. Słuchajcie, my możemy sobie lokal, czyli motwo ładnie zrobić nawet na poziomie soketów. Czyli jeżeli na przykład mamy bazę, to możemy sobie jedną bazę z drugą połączyć soketami Unixowymi i przeforwardować to poprzez połączenie SSH. To dla niektórych też może być killer feature, bo nie musimy używać zewnętrznego programowania. Także dziękuję za uwagę. Jeśli byłyby jakieś pytania, y, jestem dostępny do niedzieli tutaj. E, jeżeli się nasuną później, bo wiem, że jak się człowiek zaczyna wchodzić w SSH, to gdzieś tam się zaczynają pojawiać jakieś problemy, nie zawsze coś działa. Zachęcam do kontaktu mailowego i dziękuję. Może pytania z sali jeszcze. Może jakieś są pytania w tej chwili oczywiście?